основана на руки. По 20 мая идет предложение, опубликовано газету представленности Русской избирательной комиссии. Мы принимаем предложение 15 мая. 8 а, человек в состав КМО, а, соответственно, 4 а, предложения мы должны дать. коммунистическая партия, региональное отделение Всероссийской коммунистической партии, партия «Красная Ленинск». А, соответственно, рекомендую для назначения в состав Дальнова Елизавету Анатольевну 73 года рождения образование высшее, Дудину Марину Борисовну 65 года рождения образование высшее, Ручного Слава Алфеевну 48 года рождения образование высшее, Киселеву Елену Юрьевну 75 года рождения образование высшее и Вопросы, предложения? за данный проект представления, прошу голосовать, кто за. Единогласно. Второй вопрос. Муниципальный округ Куйенко. Уважаемые коллеги, э, с учетом наших предложений 15 э, мая сформирована избирательная комиссия для городского муниципального образования Ульянка. 17 э, мая к нам поступили документы с рекомендацией рекомендовать назначение председателя председателя предыдущего состава РИКМО. А, Чеплизова Татьяна Николаевна. А, соответственно, да, не первый созыв, э, опытный человек, поэтому предлагаем предложить избирательный комиссию городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального Кокуленко избрать. заседание конкурсной комиссии ЦИК России, проходившейся в режиме видеоконференции, э, приняло решение на заседании о присвоении первого призового места работе наших учителей учебно-методическое пособие для будущих избирателей. Вот, В среду мы должны получить подтверждение Наших номинантов было шестеро. Наших э, работ было, как вы помните, вы Да. И еще вторая информация. Есть работа, есть такая работа. 137 работ. Так вот работ победила наша работа. Да, да. да. В одной... Через трех победила наша работа. Наша работа победила в номинации метод пособия. Ну, даже 137 работ. Ну так тоже правильно, ничего ну. лишнего, но лучше. Ну, ну учимся. Ну и одна из работ сайта избирательных комиссий исследовала состояние сайтов всех российских комиссий. И мы по их номиналу, по их критериям, э, серьезно, если это заняли девятое место по России. Неплохо. Я ему вчера поздравила. Неплохо. У ну, нас на сайте два? отвечает Дмитрий Валерьевич. А, сайты Тиков. Тиков. А это же Тиков. Сайты а, субъектовых комиссий. Комиссия. Наша. Да. Наша. наши наблюдатели типа так нас периодически мониторят. Ну, он все равно способствовал. То есть он кинооператорам Кинооператору вопрос. Подтянуться надо. Подтянемся. Если вопросов нет, спасибо за работу.